Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Almera Parabola mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat-sahabat Almera Parabola di rumah yang menjalankan ibadah puasa Dan welcome back guys Selamat datang kembali untuk sahabat-sahabat Almera Parabola di rumah Di my youtube channel di Almera Parabola Thank you. Sahabat Almera Parabola di rumah, kita akan berburu channel-channel feed yang ada di satelit Asia Sat 5. Memang semenjak transpondernya dari Dubai Sport sudah tidak aktif lagi di satelit Asia Sat 5 ini. Sahabat-sahabat Almera Parabola agak kesulitan ya mungkin untuk menjadikan patokan berapa persentase dari salah satu transponder yang ada di Asia Sat 5 uh, eh, sebaiknya untuk mencari channel-channel feed sahabat bisa gunakan disk jaring dengan minimal ukuran 6 feet dan LNB nya usahakan sahabat letakkan di fokus sehingga sinyal yang sahabat ingin dapatkan bisa maksimal. Setelah sahabat Almera parabola di rumah mendapatkan sinyal seperti ini sebesar 69%, akan kita coba scan ya channel-channel fit apa saja yang dapat di lock di satelit Asia 5 ini dengan cara mencari pencarian multi dan langsung sahabat cari saja tunggu sampai channel-channel yang ada di Asia 5 ini terlihat di dalam monitor televisi sahabat played soccer originally. Cari lagi ya. Dan ini adalah channel-channel fit yang ada di Asia Sal 5 yang bisa kita log pada hari ini, sahabat Almera Parabola di rumah. Terima kasih sahabat Almera Parabola telah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.